კი არ ვასწავლი ყველას მე ღებულობ და ვიზიარებ ნებისმიერ საღაზრს აი ეს მეთოდი მაგ ძალიან კარგი და აი მჩვევებს ვისაც ქონდა და მე ვთქვი თავში რომ ძალიან ბევრი ღირსეული წევრია და ეს აქვთ უკვე მათ ვისაც არ აქვს ვეხმარები და მათაც უღრმაებ რაც მე გამაჩინა და მათგანაც ღებულობ. ისე არი ფიქრობთ რომ მე მოვედი ბრძენი ვიღაც და ყველა ყველაფერს ვასავლე. ვისაც აქვს და ბევრისგან ვისავლე მეც და დღესაც ვაგზელებ სადაც გუნდის წევრებიდან. ძალიან ბევრი ღირსეული გუნდის წევრი. უგნებად მე ხშირად ვთქვი რომ აი პოლიტიკური გამოცდილება ყველაზე მეტია დავით უსუფაშვილს მაგალითად და ძალიან ხშირად ღებულობ მისგან ჩეებს.